अभी हम लोग आए थे इस मंदिर पर आप लोग देख सकते हैं तो अभी मैं और मेरी मम्मी अभी हम लोग बाहर जाएंगे और पीछे आपने तो अभी देख ही लिया होगा इस क्लिप पर और तो चलिए जाते हैं प्रसाद लेने के लिए लाइन पर हम सभी सारे लोग तो अभी ये प्रसाद दिए हम लोग प्रसाद खाएंगे और क्या टेंशन मत लेना तुम लोगों को भी एक टाइम खिला दूंगा